Bon alors, euh, on va faire un petit truc euh, dédié à Miguel, hein, le maestro. Parce qu'aujourd'hui je me suis mis à essayer de jouer un peu de guitare. C'est un peu laborieux, hein, mais ça donne ça.